Na radiju študent so sami dolgolasci, hipi, punkerji, metalci, lenuhi, golazen zarafat, kabi, pijavke, hašišari, čudaki, mumilaši, drugaraši, pijanci, džanki, zombi, neosocialisti, komunajzari, levičari, anarhisti, banditi, levi, ekstremisti. Sam čingli so pa v redu.